tellement de comprendre tout ça à partir de l'univers. On parle d'horizon par exemple. La vision que j'ai pour l'instant, ça peut changer. Pierre, toi <laughs> En fait, sa thèse, sa thèse, il a fait pratiquement tout seul. Oui, Maria Dill, vous êtes une enfant de l'énergie du vide. une grande nouvelle. Non. <laughs> pas tellement. Euh, je pense que la grave, ça, à partir de hauteur de tout ça, à partir. Je me rappelle très bien quand j'ai vu les premières mains. On avait en commun, disons, d'avoir ce que j'appelle moi des angoisses jubilatoires. C'est repérer la morsée de la Voie lactée, plein de constellations, identifier le résultat et deviner un fondement de lumière. C'est ça qui nous réconcilie avec l'infini. il savait, il avait une, pression, préscience, il savait où. Comme on dit en physique, il, était à plusieurs dimensions. Comme s'il essayait de voler très, très haut. he was Jean Tilhom.